Superate la chicane aiutandovi col freno a mano e uscite alla seconda. Eh? chicane aiutandovi col freno a mano e uscite alla seconda. Cos'è? Poi state a destra ma non fidatevi troppo. Ma sei scemo! La, cos'è la, chica, la chicane? Non, non ti capisco. Thank you. si fida Secondo me sei fuori, secondo me non sei normale. No. Sinistra 90, poi sinistra 90. No, vabbè, mi sento serbata, cerco altro parcheggio. Ah, ho perso l'uscita! chicane inderapata. È uscita alla quarta. La chicane è arrapata? No, secondo me sei fuori. Io non vado a destra ma vado a sinistra che faccio prima. Secondo destra me... 90. No, secondo me faccio prima. Non ti capisco, Avete non sbagliato ti capisco. Fate un testa coda senza rallentare e tornate indietro. la chicane arrapata la cicada è Secondo me dici cose a caso. sembrava di aver parcheggiato qua. Qual è 1, 2, 3, 4? Boh, uscita la quarta. Boh, sarà questa? Sarà questa? Io non, io non lo so dove sono. non trovo la macchina. Dove sono? Non so dove sono. Boh. Eppure mi sembrava di aver parcheggiato qua. In fondo alla strada, dopo aver saltato la rampa, cercate di atterrare sul traghetto e non in acqua.